मेरे ख्याल में तो फिलहाल ए टीम जा चुकी बी टीम बी टीम की तैयारी है जब तक आप और मैं अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे जब तक वोट वॉशिंगटन से होगा पाकिस्तान से नहीं आपको लगता है पाकिस्तान में कभी इलेक्शन हुए हमेशा सिलेक्शन हुआ है आप फिर भी जा रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने मैं मैं कभी नहीं कहता चेंज चाहिए मुझे क्योंकि शरीयत और कुरान में चेंज नहीं हो सकता जो शरीयत है और कुरान है उसमें कभी चेंजिंग नहीं होती और मैं कभी नहीं कहता कि मुझे चेंज चाहिए मुझे वो चाहिए जो मेरे आइन में लिखा है जिसे ये असम्बली के अंदर बैठे हुए लोग assembly no no no no no बिल्कुल नहीं उस आइन को पढ़ें क्योंकि आसमा जहांगीर ने उस आइन को अपना बनाया हुआ है सफ्तर अब्बासी ने उस आइन को अपना बनाया हुआ है पर दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर वन ये कहता है कि ये सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान है मतलब ये अल्लाह की जमीन है अगर मेरा घर है तो मेरा कानून चलेगा मेरी जब से आप खुली है ना मैंने किसी इस्लामी तंजीम को मुल्क में हुकूमत आपने अल्लाह पाकिस्तान की नाइन्थ क्लास की किताब पढ़ी होगी जिसके अंदर चौदह निकात कायद आजम के हैं पर आप आईने पाकिस्तान पढ़ना भूल गए जो मंशूर है कुरान से है शायद नहीं पढ़ा होगा आपने अगर पढ़ा होगा तो आसमा जहांगीर आपको उसके अंदर से कुछ असल निकाल के दे देगी आप कहोगे वो सही है ताहिरुल पादरी साहब कुछ निकाल के दे देंगे आप कहोगे वो सही है लेकिन असल में सही जो है वो है कुरान और शरीयत उसमें चेंज नहीं होता जो मैं चेंज कभी नहीं मांगता कुरान में चेंज नहीं होता वो सब बात मानते हैं लेकिन आपने कुरान की किताब को तो कोने में रख दिया ना कौन जी नहीं है जी नहीं मैंने नहीं रखा मैंने नहीं रखा आपने रखा है क्योंकि आप उनको वोट दे रहे हैं आप उनको वोट दे रहे हैं वोट वोट वोट मैं बताऊं क्या है वोट क्या है वोट क्या है वोट ने तो फ्रॉन को भी चुना था वोट ने तो हिटलर को भी चुना था पर मेरे नबी को किसी वोट ने नहीं चुना अली को किसी वोट ने नहीं चुना उमर को किसी वोट ने नहीं चुना सिद्दीक को नहीं चुना उस्मान को नहीं चुना तो फिर आप और मैं कैसे हो सकते कि इस मुल्क का कानून वोट पे हो वो भी पाँच और छह से कोई अमल करता है मुझे सिर्फ इतना सा अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला वो लोग अमल मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ आप मुझे आंसर देने दें आपने क्वेश्चन करा है मैं आंसर दूंगा आप उसका आंसर ना दें या तो आप ना पूछे मेरे नबी ने ये नहीं बोला किसी मासूम को मत मारो लेकिन मेरे नबी ने कहा अगर तुम्हारे काबे पे कोई हमला करे तो उसको जवाब दो अक्सा के अंदर नमाज पढ़ना है मुझे तुम्हारा कानून मुझे पढ़ने देगा मेरा किबला अव्वल है यहूदियों ने उसमें घोड़े बांधे हुए तो फिर मैं क्या करूँ अगर लाल मस्जिद के अंदर मुशरफ हमला करेगा तो मैं क्या करूँ मेरे घर के अंदर मेरी माँ को आके कोई उठा के ले जाए मैं क्या करूँ मेरा कानून इससे इसकी इजाजत देता है मेरा कानून इसकी इजाजत देता है आर्टिकल तिरसठ और बासठ आर्टिकल तिरसठ और बासठ इस बात की इजाजत देता है कि चीफ जस्टिस को भी चेक करो चीफ जस्टिस को भी चेक करो लेकिन यहाँ तो मैं पार्किंग वाला खड़ा हूँ ये पार्किंग वाला मैं खड़ा हूँ यहाँ गवर्नमेंट आती है कहती गवर्नमेंट की गाड़ी है तो ये जो गधे खड़े ये जो गधे खड़े जिनके टैक्स से ये गवर्नमेंट बनती है जब ये दस रूपए और बीस रूपए दे रहे हैं तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी यहाँ तो ये कानून है तीन कानून तीन कानून आर्मी का एक गवर्नमेंट का एक और एक मुझ जैसे और हम जैसे गधों का अलग क्योंकि हम हबीब जालिब के बकौल हम 18 करोड़ गधे हैं हम 18 करोड़ गधे हैं अगर अगर अगर सूफी मोहम्मद सवाद के ये कहें कि मैं दस्तूर को नहीं मानता आइन को नहीं मानता तो वो काफर उसको गिरफ्तार कर लो नजर बंद कर दो ठीक है उसको बंद कर दो अगर कोई सियासतदान कहे कि मैं इस दस्तूर को नहीं मानता तो वो इलेक्शन का हकदार आपको कितना लोन माफ किया मुझे कितना लोन माफ किया पर हमारे सियासतदानों को अरबों रुपया माफ बिलावल जरदारी साहब का तीस अरब रुपए का महल रायवण में बन रहा है वो भी किससे लिया है मलिक रियाज से मलिक रियाज से Malik Riaz Malik Riaz no no you are not corrupt I am not corrupt Malik Riaz is a corrupt एक करप्ट मैन हमारे प्रेसिडेंट को पैसा दे रहा है और कह रहा है रायवन में महल बनाओ इसलिए कि नवाज शरीफ का महल उधर है क्यों ठट्टा में बनाओ ना लाड़काना में बनाओ उधर गरीब लोग मर रहे हैं सैलाब आया सिंध में तो तुम स्विट्जरलैंड घूम रहे थे तुम स्विट्जरलैंड घूम रहे थे हाँ तुम किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या है पाकिस्तान फारसी में स्थान को कहते हैं शहर और पाक पाक है पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक और तैयब का मतलब मदीना मदीना ऐसा नहीं है ये सुन ले सुन ले ये यहूदी हुक्मरान जिनकी डोरे सिर्फ वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से चलती है लंदन से हिलती है किसी की पिशावर कोयटा पिंडी या कराची से डोरे नहीं हिलती इनकी अमेरिका से डोरे हिलती है जिस दिन इनकी काबे से डोरे हिलेंगी उस दिन वोट दूंगा बाय बायकाट